म हिजो विशेष आफ्नै कामले काठमाडौँ आइपुगेको छु म यो चाहिँ अहिले काठमाडौँ अझ भन्दा भोलि दर्शनको माहौल देख्न सक्नु पुरानो बजार पनि भनेर भन्यो राजाहरू पनि सपिङ गर्नलाई यही बजारमा परिवर्तन भएको छ यहाँ अलि अलि सफा देख्छ होइन राष्ट्रिय यो अहिले चलाइराख्नु भएको छ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यसरी नै देखाउँदै जानेछु धेरै छ चालिस हेलो गुड मर्निङ साथीहरू आज चाहिँ म काठमाडौँ आइपुगेको छु है काठमाडौँ हिजो आएको म काठमाडौँमा एकदमै भिडभाड हुँदो रहेछ काठमाडौँ हुन त म पहिला पनि काठमाडौँ बसेको हो तर पनि म हिजो विशेष आफ्नै कामले काठमाडौँ आइपुगेको छु म यो चाहिँ अहिले काठमाडौँको एकदम व्यस्त व्यस्त अनि एकदमै पुरानो ठाउँ काठमाडौँको एकदमै पुरानो ठाउँ यो असन भन्ने ठाउँ आइपुगेको छु एकदम यहाँ चलपल देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि है एकदम चलपल पनि एकदमै धेरै हुँदो रहेछ भिडभाड अझ आज भन्दा भोलि शनिबार चाहिँ अझै धेरै भिड हुने गरेको रहेछ यो ठाउँ दर्शनको माहौल देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु ल यो चाहिँ असन हो है काठमाडौँको सबैभन्दा पुरानो बजार पनि भनेर भनिन्छ यसलाई यहाँ चाहिँ पहिले पहिलेको हाम्रो राजाहरू पनि सपिङ गर्नलाई यही बजारमा आउनुहुन्थ्यो यो चाहिँ असन बजार हो है असन बजारमा असन बजार पहिला चाहिँ एकदमै यो भिडाभिड हुने गर्थ्यो अहिले चाहिँ यो बालेन्सा नगर प्रमुख भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँको माहौलै अलिकति परिवर्तन भएको छ यहाँ अलि अलि सफा देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर के आइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ एकदम जात्राहरू पनि भइराखेको भइरहेको छ होइन राष्ट्रिय नागरिक समाज यो ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो लिएर हिँडिराख्नु भएको छ साथीहरू के हो होइन अब हाम्रो देशमा फेरि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अभियान पनि चलिरहेको छ हाम्रो दुर्गा पोसाईले यो अहिले चलाइराख्नु भएको छ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सबैजनालाई काठमाडौँमा एकदमै स्वागत छ है अब तपाईँहरूलाई म काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरू यसरी नै देखाउँदै जानेछु सबैजनाले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला होइन म चाहिँ अहिले जोरपाटीबाट आएको जोरपाटीबाट काठमाडौँको यो असन आएको गाडी चढेर आएको गाडी भाडा पनि काठमाडौँमा एकदमै धेरै भइसकेछ चालिस रुपियाँ लियो है लगभग कति किलोमिटर आठ किलोमिटर जति हुन्छ होला यहाँ तर चालिस रुपियाँ लाग्दो रहेछ होला देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको एकदम चलपल यो चाहिँ काठमाडौँको मुटु काठमाडौँको मुटु भनेर पनि भनिन्छ यसलाई है बेडसिटहरू एकदमै बाटो पनि फराकिलो भएछ पहिला यसरी यो बाटोमा सामानहरू राखेर है मान्छेहरूले यो हाम्रो व्यापारी साथीहरूले यो बाटोहरूमा सामान राखेर बाटो एकदमै क सानो देखिएको थियो म देखेको थिएँ मैले पहिले अहिले चाहिँ अलिक ठुलो भइसकेछ यो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो चाहिँ असनबाट बसन्तपुर जाने बाटो हो यो म त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छु म बसन्तपुर पनि म जानेछु बसन्तपुरको त्यहाँ विभिन्न आकर्षक मन्दिरहरू होइन हाम्रो मल्लकालीन राजाहरू बस्नुभएको राजदरबारमा पनि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु यो बालेन्सा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति जे होस् सफा भइरह देखिरहेको छु मैले है बाटोहरू खाली भएको नत्र पार्किङ त्यो छेउछेउमा पार्किङ राखेर केही देखिँदैन थियो हिँड्ने ठाउँ हुँदैन थियो है मान्छे यति नै चाप भए पनि बाटो चाहिँ एकदमै साँगुरिएको थियो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सफा भएछ अहिले चाहिँ बाटो मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो यो ठाउँ ल एकदम मान्छेहरू पनि है अनि गाउँतिरबाट आएको मान्छेहरू त यहाँ आयो भने हराइन्छ होला है मलाई पनि धेरै पछि काठमाडौँ आएको भएर होला एकदमै कस्तो कोलाहालमा छिरे जस्तै भइरहेछ होइन लामा अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू कति भिडियो सबैजना आफ्नै काममा हिँडिराख्नु भएको होला है हिँड्न त तर मलाई त्यस्तो लागेको होला यो सानो सानो बाटोमा चाहिँ यसरी होइन गाडी बाइकहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हो क्या अलि बाटो हिँड्ने मान्छेलाई अलिक फराजिलो हुन्थ्यो है फेरि गाडी बाइक हुने मान्छेहरू रिसाउनुहुन्छ होला है तर यो सानो सानो बाटोमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका सपिङ गर्न पाइने रहेछ भाँडाकुँडादेखि लिएर सम्पूर्ण सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ यो यो बाटोमा पाइँदो रहेछ सटरहरू एकदमै पुराना पुराना घरहरू है त्योभन्दा नि मलाई चाहिँ मान्छे रमाइलो लाग्यो क्या म कस्तो कहाँ कहाँबाट है यो त अब क्यापिटल सिटी भएर पनि होला मान्छेहरू एकदमै क्राउड के धेरै रमाइलो लाग्यो है मलाई यता होलसेल होलसेल भनिराख्नु भएको छ है ल देख्न सक्नुहुन्छ पचास रुपियाँमा पनि लुगा बेचिराख्नु भएको छ होइन पचास रुपियाँमा लुगा बेचेर कति प्रफिट हुन्छ होला थाहा छैन तर पनि बेचिराख्नु भएको छ होइन ल एकदमै सस्तो लाग्यो है फेरि मलाई चाहिँ म इटरी बस्छु है इटरीमा चाहिँ अलिकति पाइँदैन नि त होइन एउटा हङकङ बजार भन्ने छ चाइनिज आइटमहरू राखेर बेच्ने बजार अहिले त कति धेरै हो बाटो पनि कहाँबाट काट्ने हो बाटै थाहा छैन मलाई यहाँको बाटो कति भिड हो जताबाट काटे पनि हुँदो रहेछ हो झन्डै ए यहाँनिर चाहिँ आमा एकदम मिठो लस्सी पाइने रहेछ है लस्सी हो लस्सी कति रुपियाँ पर्छ एउटा ग्लासको म फर्किँदा खान्छु ल ल एकदम मिठो लस्सी पनि पाउँदो रहेछ है यो चाहिँ इन्द्रचोक इन्द्रचोकको लस्सी भनेपछि फेमस छ यहाँको है एकदम तपाईँहरू पनि काठमाडौँ आएको बेला इन्द्रचोक भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो भने लस्सी खान सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो लस्सी चिसो चिसो है गर्मी मौसममा चिसो चिसो लस्सी खानलाई चाहिँ इन्द्रचोक आउनु होला इन्द्रचोक आएको बेलामा चाहिँ लस्सी नछुटाउनुहोस् है एकदमै भिडभाड है मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट यत्रो मान्छे हुन त म पनि कहाँबाट आएको हो होइन सबैजना कता कता आफ्नै कामले आउनुभयो होला रमाइलो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन इन्द्रचोक अहिले यो जुन बालेन्सा आइसकेपछि यो सफा भएको बाटो होइन एकदम क्लिन छ बाटो पनि हिँड्नलाई पनि हिँड्दा पनि दाग लाग्ला जस्तो छ बाटो है चट्टसँगले सफा यता यो यो पार्किङ गरेर यो ठाउँमा हिँड्नै सकिँदैन थियो अझ यो गाडी ट्याक्सी र बाइकलाई यो ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुने रहेछ क्या ल साथीहरू अब तपाईँहरूलाई म अर्को भिडियोमा धेरै अर्को ठाउँको जानकारी दिनेछु होइन अहिले यो भिडियो मैले चाहिँ अब अलि धेरै लामो भिडियो तपाईँहरूलाई पनि हेर्न पनि वक्त लाग्छ होइन त्यही भएर मैले अब छोटो छोटो भिडियो बनाइरहेको छु जे ठाउँको कुन ठाउँ हो भनेर मैले त्यो ठाउँको परिचय है चट्टा सानो छोटो भयो भने हामीलाई हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ धेरै लामो भयो भने हेर्दा हेर्दै पनि बोर हुनसक्छ है त्यही भएर तपाईँहरूलाई मैले एकदम छोटो छोटो भिडियो एकदम राम्रो ठाउँ कुनै ठाउँ विशेषको परिचय दिने गरी भिडियो लिएर आउने गरेको छु सबैजनाले ल सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन च्यानललाई सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनाले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् है अहिले चाहिँ म यो मेरो भ्लगलाई म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु है म नेक्स्ट डे फेरि अर्को भ्लग लिएर फेरि तपाईँहरूसम्म सामु आउनेछु ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है त ल बाई